Γιαγιά, τι έπαθες, γιατί φοράς μαύρα. Ξανείπες με γιάγια, ε. Ελεύς με. Αμον την name κείμε. Back to black. Εννοείς back to black. Απατώ. Αμον την name, τη house. Για το όποιον φορώ μαύρα. Και εντό να φορώ. Και ελεύς δεν είναι μετάλλιας. Γιαγιά, δες κάτι στην τηλεόραση να ξεχαστείς. Τέσσερα κουμπία επέμβαν. Κάθε η Ελένη, η Όλγα, ναι, κάθε ο Νίκος παγκεντέ μορφός παιδάς πέντε πουλόχο. Μαύρο. Μαύρον καρούμπαρον, πεσέγγενο κατρούγκα. Α, ναι. Για, γιατί λες, με σύνταξη 384 ευρώ θα ζήσεις. Κρουσανεύαμε, ε. σαν. 384 και κανέντε μας. Συλλακή να πάω, κεντό να πάω. Ρεύμα πληρώνω, νερό, χαρτιά τι έμφυα. Ρωτούν για το πόθενέσκες πα, πόθενέσκες και πόθενέσκες. En an